Då ska vi avsluta det här kapitlet och titta på förändringshastigheter. Till exempelvis här. En isskulptur har formen av en sfär. Den smälter så att radien minskar med hastigheten 0,02 decimeter per timme. Med vilken hastighet förändras volymen när radien precis är 5 decimeter? Vi sätter upp, vad är volymen för en sfär? Jo, volymen för en sfär är lika med 4 pi är upphöjt till 3 delat till 3 och vi ska ta reda på hur, med vilken hastighet förändras volymen. Alltså måste vi ta reda på dess derivata, så alltså vi deriverar den här funktionen. Derivatan är alltså, blir det här. Då. Trean flyttas ner, så det blir 4 gånger 3 blir 12. Så vi får 12 delat 3. Pi e och r i kvadrat. Delat 3. Men r består, består jag, r ändras också, radien ändras ju också. Volymen ändras på grund, <laughs> på grund av radien, men radien på grund av, ändras också på grund av tiden. Därför att vi har en smältning här, så vi har en innederivata här. Vad jag kallar för r' av t. Så vi har en yttre funktion som man tar och en inre funktion, en inre derivata. Jag snyggar till det här. 12 delat till 3 är lika med 4. Så du alltså får 4 pi r kvadrat gånger r prim, inre derivatorn. Vad vet vi då? Jo, vi vet att r prim är minus 0,02 decimeter per timme eftersom den minskar. Alltså raden minskar med minus 0,02 decimeter per timme. Och vi vet att vi ska kolla precis när raden är lika med 5 decimeter. Och då sätter vi in de här värdena i funktion, derivatfunktionen här. Så då får jag att derivatan av t-bro är lika med 4 pi gånger 5 i kvadrat gånger minus 0,02. Och då får jag det till minus 6,3. Och vad blir det för enhet här? Jo, vad jag sysslar med decimeter och decimeter, alltså måste det bli kubikdecimeter per timme. Så mycket förändras volymen per timme. Så svaret är att volymen minskar med 6,3 kubikdecimeter per timme.